Bueno, hola de nuevo a todos. Eh, vamos a comenzar el módulo 3 del curso de técnicas de creatividad que hemos titulado Barreras a la creatividad. Hasta este punto lo que hemos hecho en el, en el curso ha sido una introducción, un contexto general, tratar de comprender mejor qué era la creatividad, también la innovación y el espíritu emprendedor. Y en este punto lo que vamos a hacer es tratar las barreras a la creatividad para ya seguidamente comenzar a trabajar con las diferentes técnicas de creatividad. ¿Qué son las barreras a la creatividad? Las barreras a la creatividad lo que son son obstáculos, son impedimentos, son ciertos aspectos que me van a impedir a mí ser o aprovechar todo el potencial creativo que yo tengo dentro. Por ejemplo, poniendo dos ejemplos concretos, hemos hecho una actividad al comienzo del curso sobre la torre de ositos. Yo os podría dar la solución óptima, la mejor solución a la que se puede alcanzar y muchos de vosotros no habéis llegado a esa solución. Quizás algunos de vosotros empleando alguna técnica de creatividad para superar esos bloqueos creativos o ese tipo como hemos denominado barreras eh, a la creatividad, podríais haber llegado a aproximaros más a esa solución óptima. También podríamos haber realizado un test de creatividad en el cual lo que os podría yo pedir es que me dijeseis usos para un determinado objeto, por ejemplo para un clip de papel. En nuestra experiencia, cuando hacemos estas cosas en el aula, lo que ocurre es que siempre hay uno o dos alumnos que sobresalen de manera notable, llegando a lo que podríamos calificar como una solución desde el punto de vista de creatividad excelente, pero muchos nos quedamos en un promedio, más bien medio o bajo, con respecto al número de ideas generadas. Si yo luego en clase pongo una pequeña ayuda por medio de una técnica de creatividad muy sencilla, que veremos en los próximos módulos, probablemente obtendría muchas más ideas. Por lo tanto, estoy sufriendo un bloqueo creativo que por medio de una técnica de creatividad, ya os digo que muy sencilla, podríamos solventar. Bueno, pues las barreras a la creatividad son por lo tanto los enemigos, por así decirlo, la creatividad que hay que conocer para tratar de evitarlos en diferentes situaciones y contextos. Lo primero que vamos a tratar desde un punto de vista genérico es esta afirmación tan provocadora, ¿no? Esto de que una persona creativa es la que sobrevive a esto del trauma llamado educación. Podéis comprender que yo siendo eh, profesor, pues realmente, bueno, es una frase que desde luego entrecomillado porque no es mía, pero que podría tener algo de, algo de razón. Y es que la educación podría ser una barrera a la creatividad, tal y como postula nuestro amigo eh, Sir Ken Robinson. Eh, lo que dice Ken Robinson es que la formación académica formal quizás no sabe explotar o no sabe trabajar la creatividad todo lo que debiera. Os recomiendo que veáis el vídeo que os he puesto en el enlace porque realmente es muy interesante, además que en Robinson es un gran orador y hace que el discurso sea realmente muy entretenido, pero como vais a ver es un discurso bueno, pues que podemos considerar cuando menos controvertido. ¿no? Me gustaría que lo vieseis y que luego en un foro que habilitaré al efecto en el curso eh, comentemos un poco lo que os ha parecido, las opiniones que expresa Ken Robinson, si estáis a favor o en contra o qué tipo de matizaciones realizaríais a lo que él ahí comenta. Pero bueno, podemos tener o podríamos considerar que una posible barrera inicial a la creatividad podría incluso situarse en la educación que nosotros recibimos. Por otro lado, hay que tener en cuenta, muy relacionado con la educación, que la sociedad avanza y cada vez a un ritmo más vertiginoso. Es cierto que hoy en día los cambios promovidos fundamentalmente por eh, el gran avance tecnológico que estamos experimentando, por ejemplo con respecto a Internet, pues favorece que cambie el modelo social y con ello quizás debería cambiar por un lado la educación y por otro lado también los modelos profesionales. En esto que os pongo aquí, en este, eh, esto que postula Daniel Pink en su libro, lo que dice es precisamente esto, que antes, bueno, en la sociedad lo que necesitábamos era un tipo de trabajadores, que eran los agricultores, posteriormente pasamos a un modelo en los que lo que queríamos era, en la era industrial, pues gente que trabajase en las empresas que estuviese muy especializada en una tarea determinada, como podría ser apretar un tornillo en una línea de montaje. Posteriormente llegamos a la era de la información y del conocimiento y lo que él propone, esto es un autor y hay que también cogerlo un poco eh, con cautela es que lo que vamos a llegar es una hora conceptual, la denomina así, en lo que se van a necesitar son trabajadores o personas eminentemente creativas, lo cual nos viene a nosotros muy bien porque reafirma un poco la importancia o la necesidad de dar este curso. Bien, entrando ya en la temática de las barreras a la creatividad, para entender las barreras o los condicionantes con respecto a la creatividad, probablemente sea importante comprender un poco cómo funciona nuestro cerebro. Más particularmente desde el punto de vista de que nuestro cerebro, como supongo que sabéis, está formado por dos lados o dos hemisferios que están separados y que tienen funcionalidades o que sirven para cosas distintas. Por ejemplo, es eh, curioso saber que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo y viceversa. Por otro lado, que el hemisferio izquierdo es secuencial, procesa la información en serie, mientras que el derecho la procesa en paralelo. Es capaz de recibir estímulos de manera, digamos, simultánea. Por ejemplo, también el hemisferio izquierdo analiza los detalles, mientras que el derecho se queda con la imagen global, con la globalidad. Desde el punto de vista de hacer un pequeño experimento que probablemente muchos de vosotros eh, habréis recibido en forma de correo electrónico o algo parecido, lo que os propongo es que tratéis de decir en voz alta el color de cada una de esas palabras. Bueno, lo normal que os puede ocurrir es que encontréis una cierta resistencia o que os cueste decir el color de las palabras. ¿no? ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de la función del lenguaje, está tratando de reconocer la palabra, mientras que el hemisferio derecho es el que se encarga de reconocer los colores. Es decir, son dos funcionalidades en principio separadas desde el punto de vista de lo que denominamos lateralidad cerebral. Es decir, qué tipo de hemisferio es el que más eh, predomina en una determinada persona. Yendo ya a las diferentes funciones, como os comentaba, el lado izquierdo del cerebro es el que se encarga o el que, en el que residen las funciones del lenguaje, del pensamiento lógico, de las matemáticas, como podría ser también los detalles, como os decía, procesa en serie. ¿Qué significa esto de que procesa en serie? De que si a mí me están llegando varios estímulos, por ejemplo, estímulos visuales, estímulos acústicos, estímulos táctiles, los va procesando de uno en uno. No es capaz de integrarlos y procesarlos en paralelo. Por contra, el hemisferio derecho sí es capaz de hacer esto, es capaz de procesar en paralelo. Y es aquel que tiene que ver con los símbolos, imágenes, con las creencias, con la imaginación y la fantasía, probablemente, como estamos viendo, tiene más que ver con la creatividad, es integrador y procesa en paralelo, como os decía, es capaz de diferentes estímulos procesarlos de manera simultánea. Aquí os pongo, esto casi tomádmelo como anécdota, no como un experimento científico ni mucho menos, pero es un experimento interesante. Lo que estamos aquí, viendo aquí es algo que probablemente también hayáis recibido en forma de correo electrónico y se trata de que veáis si percibís a la bailarina está girando en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y vosotros me diréis, no, no, Jesús, ¿cómo, ¿qué nos estás contando? Esta bailarina gira en el sentido de las agujas del reloj o gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Bueno, si estáis en casa, probar a verlo con más personas, porque cuando estamos en el aula es muy divertido y lo que ocurre es que mucha gente piensa que está girando en un único sentido, pero de repente ve que hay compañeros que se están dando cuenta o ellos perciben que giran en el sentido opuesto. Y a veces lo que ocurre también es que cuando después de ver durante un determinado tiempo la imagen, empieza a percibir que gira en el sentido contrario. Bueno, hay algunas personas que defienden que si yo veo eh, girar la imagen en el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha, pues predomina, o tengo una lateralidad cerebral derecha predominante y si es al contrario, pues izquierda. Esto no tiene mucho fundamento científico, sí que hay test que pueden evaluar realmente nuestra lateralidad cerebral. Esto hay que tomarlo más como una anécdota. Hay gente también que dice que realmente es el campo visual, si lo estoy percibiendo con, eh, dentro o en el centro de mi campo visual o en los márgenes, en las partes exteriores, en los cuales realmente puedo ver la imagen girar un sentido en otro. Pero bueno, realmente lo que quiero que penséis es que Puede haber personas que tengan una lateralidad cerebral predominante, es decir, que predomine el lado derecho o el izquierdo. Esto sí que está demostrado. Entonces tenemos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue una persona que destacó ¿En qué os suena a vosotros que destacó Leonardo da Vinci? En pintura, él pintó eh, la Gioconda, ¿no? Pero no solo destacó en pintura, destacó en ingeniería, hizo multitud de artilugios, multitud de inventos, destacó en aeronáutica, destacó en geografía, en medicina, en infinidad de campos. Fue un, un hombre integral desde el punto de vista de conocimientos, un humanista. Con lo cual, ¿qué lateralidad predominaba? Bueno, pues probablemente podríamos decir que ninguna, que realmente cualquiera eh, de las dos más bien estarían las dos equilibradas. Desde el punto de vista de Albert Einstein, si os digo Albert Einstein, pues lo primero que os vendrá a la cabeza probablemente será que fue un físico muy eminente. De hecho, para mucha gente, el físico más eh, importante del siglo XX. Em, ¿Y cuál diríamos que es su lateralidad predominante? Pues decimos es físico, las matemáticas, el lado izquierdo. Bueno, pues eso estaría bien, pero por otro lado, si os digo que Einstein era un gran soñador, de hecho, eh, cuenta en alguna de sus biografías que él, por ejemplo, la teoría de la relatividad, eh, parte de sus indagaciones o de sus descubrimientos, para así decirlo, los hizo porque él se imaginaba viajando sobre un fotón a la velocidad de la luz. Por otro lado, le gustaba mucho tocar el violín, que probablemente nos estaríamos yendo más bien a la lateralidad cerebral derecha, con lo cual mm, no lo tenemos del todo claro. Si hablamos de Paul Cézanne, famoso pintor, ¿qué podríamos decir? Bueno, inicialmente a mí un pintor me suena que la la derecha, ¿no? Por esto que decíamos de la imaginación, la fantasía. Además, solemos asociar a los pintores a una vida bohemia, eh, bueno, quizás un tanto desordenada. Bueno, pues resulta que si uno se lee la biografía de Paul Cézanne, era una persona tremendamente metódica, tremendamente lógica, se levantaba todos los días a las 7 de la mañana para tratar de combinar en sus cuadros las imágenes, con el movimiento, con los colores, trabajaba mm, en el cuadro 5 mm, de la serie 3, o sea que era una persona realmente bastante lógica, bastante metódica. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, pues que probablemente decir de manera absoluta que una persona tiene una lateralidad derecha o izquierda, cuando no es una persona creativa, quizás es un poco arriesgado decir que una persona creativa tiene que tener necesariamente una lateralidad predominante derecha. Normalmente lo que nos vamos a encontrar es un cierto equilibrio, aunque no necesariamente siempre. Lo que os propongo ahora que realicéis es una tarea, una actividad que va a contar para nota, va a ser eh, evaluada una actividad del tipo peer-to-peer, evaluada por coevaluación, y lo que quiero que hagáis es que escojáis dos personajes creativos dos personajes cualesquiera, los podéis elegir porque os gusten, al azar, en internet, me da exactamente lo mismo. Y lo que quiero que hagáis es, analizando brevemente su biografía, no hace falta que os leáis su vida, obra y milagros, sino simplemente analizando brevemente su biografía, quiero que tratáis de, tratéis de deducir, como si fueseis un detective, como si fuese Sherlock Holmes, qué lateralidad cerebral predominaba en este personaje. Pues igual, como hablamos de Einstein, ¿no? Le gustaba tocar el violín, era un soñador, bueno, pues esto me puede indicar que quizás izquierda, quizás derecha, ¿vale? Esta es la actividad que quiero que realicéis.